कम उम्र की सांसद बनी थी रक्षा निखिल खड़से नमस्कार आप देख रहे हैं घमासान डॉट कॉम मैं हूं आपके साथ वागिशा और आप सभी का स्वागत है चुनावी रण में जी हाँ, हम आपको बताते हैं कि कौन है ये सांसद जो बहुत ही खूबसूरत थी और उनका नाम था रक्षा सबसे कम उम्र भाजपा के बाकी इस राजनीति का सरपंच से सांसद तक का सफर हम आपको बताएंगे कि किस तरह सरपंच से सांसद बनी और देखिए इस खास रिपोर्ट में 2014 में भाजपा की सत्ता में आने की वजह से मोदी लहर के साथ महिला सांसदों का राजनीति में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना भी है बढ़ते दौर के साथ महिलाओं ने राजनीति में भी अपनी सक्रियता बढ़ाई है रक्षा निखिल खड़से इसका एक बेहतर उदाहरण है कम उम्र में ही रक्षा को कई समस्याओं का सामना करना पड़ा महज सत्ताईस वर्ष की उम्र में उन्होंने अपनी ससुर के कहने पर राजनीति में कदम रखा और वे महाराष्ट्र के रावे क्षेत्र से सांसद बनी रक्षा का जन्म साधारण किसान परिवार में हुआ था महाराष्ट्र के कदावर नेता एक एकनाथ खड़से के बेटे निखिल खड़से से रक्षा की शादी हुई एकनाथ खड़से का राजनीति में इस्तीफा देने के बाद राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने अपने बेटे निखिल को राजनीति में उतारा लेकिन राजनीति की शुरुआत में उन्हें हार का सामना करना पड़ा जिसके बाद उन्होंने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली सामाजिक कार्य में बचपन से रुचि होने से दो में वे कोतली तालमुत्तई नगर जलगांव जिले महाराष्ट्र की सरपंच बनी थी और दो साल सरपंच मर पद पर रहने के बाद वे 2012 से जिला परिषद होने के साथ स्वास्थ्य शिक्षा और खेल समिति में जिले के अध्यक्ष में रही पति की मौत के बाद रक्षा परिवार की राजनीतिक विरासत की जिम्मेदारी आ गई वे अपने ससुर के कहने पर 2014 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई और दो में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के दिग्गज नेता मनीष जैन को चार लाख वोटों से परास्त कर वे सबसे कम उम्र की सांसद बनी